morning. It's uh, February 11, 2022. Anche se è buon pomeriggio direi perché è l'una, eh, 5. A clear morning, very still right now, mister, master, maestro o semplicemente, o semplicemente David Lynch and if E. can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. in Naples uh, abbiamo avuto We Had perché adesso praticamente sono le 7 meno 10. Uh, eh, scusate se lo faccio così tardi per questa seconda parte ma non ho avuto il tempo Anyway, uh, we had a eh, clear morning and eh, very still right now. È stata veramente calma e uh, we had 68 Fahrenheit and around 16 Celsius e quindi faceva per me non era quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo eh, ovviamente sempre per me che il freddo non lo soffrono le altre persone infatti in questo senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre praticamente per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è possibile ma eh, quantomeno di combatterlo il freddo sì eh, uh, eh, it's a Friday once again and uh, eh, as every Friday come avrete notato i share the map here once again with this uh, fantastic electric blue, black uh, and grey reason only 8 euros very cheap very great and as every Friday eh? io guarderò la mia trasmissione anzi sabato notte vabbè, comunque ci troviamo, diciamo, guarderò la mia trasmissione preferita sul cinema, che è il Cinematografo di Marzullo, Gigi Marzullo, l'ha eh, condotta su questo primo canale italiano, il canale più importante in Italia, comunque il primo canale e ehm, sì, <laughs> come sto ripetendo in questi venerdì, se qualora mai riuscissi metterò un video con uno spezzone in cui lui pronuncia una, la sua frase cult in questo programma, anzi la pronuncia stesso io adesso perché non credo di riuscirlo a caricare, ad ogni modo lui dice il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grandissima verità. E poi anche un'altra frase molto interessante, un altro suo programma, che si chiama Sottovoce, e in questo programma pronuncia spesso questa frase, c'è cioè sempre, e questa frase fa eh, sottovoce, per dire sottovoce quello che gli altri vorrebbero imporci, forse gridando sì, veramente due massime capitali secondo me, ma Gigi Marzullo è veramente un grande personaggio, bisogna conoscerlo. Per quanto riguarda il video sui pensieri non credo che lo faccia separato perché ho poco da dire, spero vi siate fatti due risate col video sul sosia, sul presunto sosia di Gordon Cole o di Mr. Lynch e poi pensavo al ventiquattresimo episodio della serie musicale sul Selfrati Once Again, mia del maestro che dovrei caricare tra qualche ora con questo mio nuovo motivo, il terzo motivo che ho creato due settimane fa in questa versione fast rock. Sì, eh, anyway, non posso far vedere ovviamente alla finestra perché ormai è sera, però mostrerò un frammento che ho, fatto, che ho filmato oggi pomeriggio. We had We had those beautiful blue skies and golden sunshine uh, all along the way, ovviamente l'abbiamo avuto, bene così, quarto giorno consecutivo, bene così, l'abbiamo, eh, che, che li abbiamo, questi casi che dire.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 So again, I regret the hymn, all these people, and everyone too.